cum iam propin quas et terminus quem dominus iesus cotidie suis demonstrat fidelibus specialiter in evangelio dicens si quis vult post mei venire abneget semet ipsum et tollat crucem suam et sequatur me fact est motio valida per universas galliarum regiones ut si aliquis deum studiose puroque corde et mente sequi desideraret atque post ipsum crucem fideliter baiulare velet. Con sancti sepulcri viam calerius arriperet. Apostolicus namque Romanae sedes ultramontanas partes quant profectus est cum suis archiepiscopis, episcopis sabatibus et presbiteris, quae pitque subtiliter sermocinari, et predicari, dice in suci quis animam suam salvam facere velet, non dubitare tu militer viam in domini, ac si denariorum hei deess et copia, divina eis satis daret misericordia. Aet namque domnus apostolicus, fratres, vos apportet multa pati pro nomine Christi, videlicet miserias, paupertatis, nudetatis, persecutiones, egestates, infirmitatis, fames, sitis, talia huius mori. Sicuti dominus ait suis discipulis, apportet vos pati multa pronomenem meo, et nolite rubescere loqui ante facies hominum, ego vero dabo vobis os et eloquium. Ac denceps persequetur vos larga retributio. Cumque iam hic sermo paulatim per universas regiones a Galliarum patrias coi pisset crebrescere. Franci audientes talia protenus in dextra crucem suere scapula, dicentes se se Christi unanimiter sequi vestigia, quibus de manu erant redempti Tartaria iam iam quae galliae suis remotae sunt domibus. Fecerunt deneque galli tres partes, una pars francorum in Hungariae in trauit regionem, Scilicet Petrus Seremita, et dux Godofredus, et Balduinus fratreius, et Balduinus comes de monte. Isti potentissimi mirates, et alii plures, quos ignoro venerunt per viam quam ium durum Carlos Magnus minificus rex Franciae aptari fecetus quae Constantinopoli. Petrus vero supradictus primus venet Constantinopoli, in calendis Augusti, et cum eo maxima gens alla manorum. Illic in venet Lombardos et Longobardos, et alios plures congregatus, quibus imperator iusserat dari mercatum. Sicuti erat in civetate, dixit quae illis. Nolite transmeare bracium, donec veniat maxima Christianorum virtus. Quoniam vos tanti non estis, ut cum turcis preliari valiatis. Ipsique Christiani nequiter deducebant se, quia palatia urbis ternebant et ardebant, et auferebant plumbum, quae ecclesiae erant coopertae, et vendebant grecis. Unde imperator iratus est iusit quae eos transmeare bracium, postquam transfrit averum, non cesabant agere omnia mala, comburentes et devastantes domos et ecclesias. Tandem pervenerunt Nicomerium, ubi divisi sunt Lombardi et Longobardi, et Telamani a Francis, quia Franci tu superbia. Ele gerunt Lombardi et Longobardi seniorem super se, cui nomen Rainoldus, Alamanni similiter. Et intraverunt in Romaniam, et per quattuor dies erunt ultra necenam urbem, in venerunt quae quodam castrum cui nomen ex Serogorgo, quod erat vacuum gente et apprehenderunt illud, in qua invenerunt satis frumenti et vini et carnis, et omnium bonorum abundantium. Oriente sit aquae Turci, quod Christiani essent in Castro, venerunt obsidere illud. Ante portam Castri erat Putius, et ad perem Castri fons suius, juxtaquem exit Reinaldus in Siriari Turcos. Venientes vero Turci in festo sancti Michaelis, in venerunt Reinaldum, qui cum eo erant, o quae Turci multos ex eis. Ali fugerunt in castrum. Quod con festim Turci obsederunt, eisque aquam abstulerunt. Fuerunt quae nostri in tanta afflictione sitis, ut flebotomaren suos equos et asinos, quorum sanguinem bibebant, Aldi metebant zonas et qui peniculos in piscinam, et inde exprimebant aquam in osum. Aldi mingebant in pugillo alterius, et bibebant. Aldi foriebant humidam terram, et supinabant se, terramque sternebant super pectura sua, pro nimia ereditate sitis episcopi vero et presbyteri confortabant nostros et commonebant ne deficerent. Haec tribulatio fuit per octo dies. Deneque Dominus Salamanorum concordatus est cum Turcis. Ut traderet socius illis. Et fingens se exiri ad belum, fugit ad illos et multi cum eo. Illi autem, cui deum negari noluerunt, capitalem sententiam suscepirunt. Valius, quos ceperunt vivos ad invicem, diviserunt quasi oves. Alius miserunt ad signum et sagetabant Deus. Alius vendebant et donabant quasi animalia. Quidam conducebant suos in domum suam. Alios in Corosanum. Alios in Antiochiam. Alios in Aleph. Aut ubi ipsi manebant. Isti primo felix accepirunt martirium pro nomine Domini Iesu. Audientes Deneque Turci, quod Petrus heremita, et Gu Alterius habere fuissent in Ciuveto, quae supra Nicenam urbem est, venerunt illuc cum magno gaurio, ut occiderent illos et eos qui cum ipsis erant. Cumque venissent obia verunt, Gu Alterius cum suis, os turci mox iderunt. Petrus vero remita Paulo ante erat Constantinopoli. Eo quod nequibat refrenare illam diversam gentem, quae nec illum nec verba eius audire valebat. Irruentes vero turci super eos ocirerunt multos ex eis. Alios invenerunt dormientes, alios nudos, quos omnes nec averunt cum quibus quemdam sacerdotem in venerunt missam celebrandem, cum statim super altare martires averunt. Illi vero qui avadere potuerunt cubito fugerunt, ali precipitabant se in mare, ali latebant in siluis et montanis. Turci vero persequente silos in castrum adunaverunt lidna, ut eos comburerent cum castrum Christiani egetur qui in castro erunt miserunt idnem in ligna congregata, et versus signis in turcos quosta meorum concremavit. Sed ab illo incendio Deus nostros tunc liberavit. Tandem turci apprehenderunt illos vivos, diviserunt quae illos sicut prius fecerant alios, et disperserunt illos per universas regiones has. Alios in Corosanum, valios in persidem. Hoc totum est factum in mense octobri. Audiens imperator quod Turci sic dissepassent nostros. Iauisus est valde, et mandavit fecitque eos bracium transmeare. Post quam ultra fuerunt, comparavit omnia arma eorum. Secunda vero pars intravit in sclaviniae partes, scilicet comes de sancto Egidio Raimundus et Podiensis episcopus. Terti autem pars per antiquam Romae viam venit. In hac parte fuerunt Boamundus, et Ricardus de Principatu, Rotbertus comes Flandrensis, Rotbertus Nortmanus, Hugo Magnus, Iorardus de Puissatio, Acardus de Monte Merlui, visuardus de musone et alii plures. Dende venerunt ad portum brundisium, aut barim sive Trentum. Hugo deneque Magnus et Wilhelmus Marcisi filius intraverunt mare ad portum bari, et transfretantes venerunt Duracium. Audiens vero dux Silius loci, hos prudentissimos viros illi cesse plecatus, Mox mala cogitatio cor eius teticit, illosque apprehendit, aciusit Constantinopolim imperatori caute duci, quo ei facerent. Dux deneque Godefredus primus omnium seniorem Constantinopolim venet cum magnum exercitu, duobus diebus ante domini nostri natale, et hospitatus est extra urbem dona genicus imperator iusit deum hospitari in burga urbis, cumque fuisset hospitatus dux, secure metebat armigros suos per singulos dies, ut palias et alia quis necessaria asportarent. Et cum putarent exire feducialiter quod velen, eniquus imperator Alexius imparavit turcopolis et pinzenacis in vadre ilos et ocidere. Balduinus sit aquae frater ducis haec audiens misit seien in cities. tandemque demque in vene teo socedente scentam suam, eiosque in vasit fortianum, ac deo juvante superavit eos. Et apprehendens sexaginta ex eis, partem ocidit, partem duci fratri suo presentavit. Quod cum audicet volde iratus est. Videns vero duc sende iratum imperatorem. Exit cum suis de burgo, et hospitatus est extra urbem. Sero autem facto, in felix imperator iusit suis exercitibus in vadre ducem cum Christi gente. Quos dux persequens invictus cum Christi militibus septem exilis occidit, persequendo alios susque ad portam civitatis. Rever susque dux ad sua tentoria manset, inibi per quinque dies. Donec pactum init cum imperatore. Dixitque illi imperator, ut transferetaret bracium sancti Georgii. Permissitque eum habere omnem mercatum ebi sicut est Constantinopoli. Et pauperibus elemosinam erogare, unde potuissent vivere. At Bellippo tens Boamundus, qui erat in obsidione Malpi, scafardi pontis, audiens venisse enumerabilem gentem Christianorum de Francis, ituram ad domini sepulcrum, et paratam ad prelium contra gentem paganorum, quaepit diligenter inquirere, quae arma pugnandi haec gens deferat et quam ostensionem Christi in via portet, vel quod signum in sonet. cui per ordinem haec dicta sunt. Dei ferunt arma ad bellum congrua, in dextra vel inter utrasque scapulas crucem Christi baiulant. Sonum vero, Deus vult, Deus vult, Deus vult, una voce conclamam. Moc sancto commotus spiritu, iusit precius sissumum palium quod apud se habebat incidi. Totumque statim in cruces expendit. Quoipit tunc ad eum vehementer concurre, maxima pars militum qui erant in obsidione illa. Adio, ut Rogerius comes, penes solus reversus quae Siciliam dolebat, et merebat quandoque gentem amitere suam. Deineque reversus itrum in terram suam dominus boamundus diligenter honestavit seise ad incipiendum sancti sepulcrieter. Tandem transfretavit mare cum sua exercitum, et cum eo tancredus marcisi filius, et ricardus princeps, ac rai frater eius, et Robertus de Ansa, et Hermanus de Cani, et Robertus de Surdavalle, et Robertus filius Tostani, et Hunfredus filius Radulfi, et Ricardus filius Cometis Rainulfi, et Comes de Rusignolo cum fratribus suis, et Boello Carnotensus, et Alberidus de Cagnano, et Hunfredus de Montes Gabiosum i omnes transpretaverunt ad Bohemundi famulatum, et aplicuerunt Bulgariae partibus. Ubi in venerunt nemiam abundantiam frumenti et vini et alimentorum corporis. dende descendentes in vallem de Andronopoli. Expectaverunt gentem suam, donec omnes pareter transpretasem. Tunc Boemundus ordinavit concilium cum gente sua, confortans et monens omnes ut boni et humiles essent. Et ne depredarentur terram istam quia Christianorum erat, et nemo eciperet nisi quod eis sufficeret deredendum. Tunc ex iuntes indi, venerunt per nemiam plenaturinem de villa in villam, de civitate in civitatem, de castello in castellum, quo usque pervenimus castorium, ibique nativitatem domini solemniter celebravimus. Fuimus quae ibi per plures dies, et quesivimus mercatum, sed ipsi noluerunt nobis assentire. Eo, quod valde temebant nos, non putantes nos esse peregrinos, sed velle popolari terram et occidere illos, qua propter apprehendebamus bovis, equos et asinos, et omnia quae inveniabamus. Egressi de Castoria, intravimus Palagoniam, in qua erat quodam hereticorum castrum. Quod undeque agressi sumus, moxque nostro sucubuit imperio, acenso itaque igne, combussimus castrum cum habitatoribus suis, postia pervenimus ad flumen bardurum. Deneque perrixit dominus boemundus ultra cum sua gente. Sed non tota. Remansit enim ebi comes de rusignulo, cum fratribus suis. Venit exercitus imperatoris, et invasit cometem cum fratribus suis, et omnes qui erant cum eis. Quod audiens tancredus redit retro, et proiectus in flumen natando pervenit ad alios, et duo milia miserunt sei in flumen sequendo tangredum. Tandem invenerunt turcopolos, et pinzenacos, dimecantes cum nostris. Quos repente forteter invaserunt, et prudenter eos superavirunt. Et apprehenderunt plures exilis, et duxerunt illos legatos ante domini boamundi presentiam quibus ait ipse quare mysterio quidetis gentem Christi et meam ego cum vestro imperatore nullam altercationem habio qui responderunt nos nequimus agere. in roga imperatoris locati sumus et quic quid nobis imperat nos supportet implere Vos boamundus impunitos permisit abire hoc bellum factum est in quarta feria, quae est caput ieunii, per omnia benedictus Deus. Amen.